бұл ән бұрынғы әннен өзгерек дегендей биылғы сайлаудың жөні бөлек өткен жылы білесіздер бүкілхалықтық референдумда мемлекет басшысы ұсынған конституциялық реформаларды қолдап дауыс бердік міне сол конституциялық реформаларға сайкес жаңадан өткізіліп жатқан сайлаудың өзіндік өзгершіліктер бар біріншіден бұл тек қана партиялық тізіммен ғана емес бұрынғыдай енді қазір мажоритарлық жүйемен жүзеге асатын болып жатыр ол деген сөз бір мандаттық округтан өзіңді өзің ұсыну арқылы да депутат бола алатын мүмкіндік туды ол деген сөз не халық пен биліктің арасында алтын көпір болып жүрген елдің сөзін сөйлеп жүрген үкіметке әңгіме айта алатын тұлғалар келетін жағдайлар туындап отыр бұл біздің демократиялық өзгерістеріміздің жаңа қазақстанның әділетті қазақстанның жарқын жолына бастау деп бағалауымыз керек мен тағы да айтамын бұл сайлаудың ерекшелігі депутат болып сайлану бар да оны ары қарай жауапкершілікпен атқару бар бұл жаңа заңнамаларға сәйкес қазір сіз депутат болып сайланғанның өзінде халықтың сөзін айтпай елдік сөз айтпай әлемдік деңгейге біздің қазақстандық кеңістіктен орын алу мәселесін ойластыруда өзіндік ой пікіріңізбен араласпайтын болсаңыз ана кресло жылы креслоң жылы отыратын болсаңыз одан айырылып қалу тәуекелі бар ол не егер де сізді сайлаған сайлаушылар сіздің істеп жатқан жұмысыңызға ұлтқа жасап жатқан қызметіңізге қанағаттанбаса сізді кері қайтарып алу мүмкіншілігі бар сол себептен қазір депутат болам деген әрбір адам ол жаққа барып жыл орынға тұрады екен оп екен деп ойламау керек нағыз ұлтқа қызмет ететін нағыз жауапкершіліктің жоғары деңгейін көрсететін тұғырлы тұлғалар ғана баратындай жағдай болу керек сол себептен мен 19 наурызда өтетін сайлауға барлық сайлаушылар белсенді қатысуға тұғырлы тұлғаларға дауыс беріп әділетті қазақстан мен жаңа қазақстанның жарқын болашағы үшін үніңізді қосыңыз белсенді болыңыз дауыс беріңіз дегім келеді